E aí, pessoal? Eu estou jogando com Mel Gibson enfrentando Akuma. O Gibson vai dar surra nele. Eu tô olhando aqui, gente, é o mesmo farofeiro que eu tenho enfrentado online. Tem que ficar esperta com ele. Já era. Segundo round. Não vai se desesperar, não. Ó, o cara tá até que defendendo, certo? Ih, começou. Tá minha magia né? farofa. Descobri o Brasil! Descobri o Brasil! Esse cara gosta de, uma farofa. Ué! De novo, meu! De até morrer totalmente desesperado. You win. Round one. Fight. Eu gosto de jogar com a Embison. Muito. Ó, saindo da magia. ia. Vai. Olha. que no tempo certo. Bom golpe, viu? Medinho, né? Pensando. Segurando tudo. Morre! Round Fight. Vai lá. O, bom do Embison, é quando começa a dar o combo, o combo dele é muito da hora. Ele sempre faz a mesma jogada. Porque ele tá esperto. Porra, como? Não, ele acha que vai ficar jogando essa magia e vai ficar por isso mesmo. Meu medo de perder. Ah, vou sumir e vou aparecer do outro lado. Toma cuidado, não. Oh, pra cá, pra lá. Ah. <laughs> you win. E é isso aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado e nos acompanhe. Deixe o seu like e até mais. Tchau! You are getting close to a rank up.